如何把腿法练到极致？今天给你推荐一款沙袋，HPW 欧式泰拳的重腿沙袋，它长度大概是这么长。波球、亚森克莱，世界上最好的腿法的这些运动员都用这种沙袋，为什么？因为它逼迫你不能低扫踢啊！很多时候我们会用直筒沙袋来练习，在国内大多数人不知道为什么只用直筒沙袋。从我回国二零一三年，作为一个品牌的华北区经销商啊，大家就是这么选择的，很奇怪。但是。 我告诉你，如果你想做一个中扫、高扫非常棒的玩家，这个沙袋少不了。因为强迫你不能低扫，而且你拳的打击和配合腿的打击，包括它的晃动，有的时候我要要要求你想办法用拳法把它打的横在空中，然后拳法刚打完，沙袋落下之前直接接腿，这件事儿特别难操作啊！加豪来演示一下。 有人说用那种直筒沙包一样可以练高扫中扫，但是其实你错了，因为沙袋的晃动频率不一样，而且你没有办法控制自己，逼迫自己不做那个高扫踢。而且沙袋晃动的时候，你沙袋打中中扫或高扫位置接触点的时候，那个受力感受也和直接用那个沙袋是完全不一样。